Okay guys, uh, baru-baru uh, ni saya ada buat video mengenai tarian singa anjuran daripada Hathaway uh, Fahin Hathaway. Jadi sebenarnya uh, saya tidak rancang untuk buat video tersebut. Ha, di mana pada waktu itu saya ingin merancang untuk uh, buat cover bagi pasar tamu Yum yaitu pasar Kamis. Uh, jadi kan um, terima kasih kepada semua pen para penonton khususnya daripada warga Papar yang telah menonton video tersebut dan ini telah viral. Jadi ada video saya yang sebelum ini kamu boleh cek di ruangan description. Di sana ada link Uh, video-video yang telah saya uh, buat pada masa lalu jadi ceritanya begini saya sebenarnya kurang berpuas hati disebabkan saya tidak dapat cover uh, pasar tani iaitu pasar yum sebab hari kejadian tu ada acara saya ingin buat lagi sekali pada minggu ni jadi uh, saya harap kamu semua terus menonton video ini namun Sebelum uh, kita teruskan uh, video ini, saya harap kamu semua untuk subscribe uh, dan tekan notifikasi button. Berikan likes dan juga uh, kamu kalau boleh kamu share lah ini video uh, sebab kalau kamu tekan notifikasi button kamulah orang pertama yang akan menonton video-video saya ini di bawah ni juga ada uh, Shopee Affiliates di mana link Shopee Affiliates tersebut uh, kamu boleh tekan dan juga kamu boleh layari uh, semua barang-barang uh, yang kamu ingin perolehi di dalam Shopee dengan harga-harga termurah ya macam eh, setiap bulan dia ada offer jadi jangan lepaskan tuang tekanlah dan juga berbelanjalah di Shopee okey boleh cek di ruangan description di bawah ha, jadi guys tanpa buang masa mari mari saya ajak kamu semua untuk melihat pasar tamu Yum Papar yang berlaku setiap pada hari Kamis kita ikuti eh, vlog ini guys tamu Yum ni sebenarnya dia merupakan dikenali sebagai tamu pasar tani ah, di mana pelbagai barangan ya pelbagai barangan dijual daripada pelbagai ah, tempat ah, daripada Bengawan, daripada Kimanis, daripada Binoni, Pantai Manis, daripada Limbahau, uh, ada juga daripada Ulu Kinarut, daripada Kinarut, Kawang, Pengalat dan uh, seantero di dalam daerah Papar lah dan turut juga ada juga peniaga-peniaga daripada uh, Kota Kinabalu daripada Beaufort pun turun uh, di mana pasar ni memang tempat setiap hari Kamis Uh, dan diorang menjual pelbagai barang seperti barang-barang bandel, uh, kraft tangan, ada juga uh, yang berjual bibit bunga, uh, pokok-pokok bunga, uh, berjual juga uh, bibit-bibit ini uh, buah-buahan pelbagai jenis buah antaranya adalah durian lah uh, lepas tu orang ada jual lagi pelbagai jenis sayuran buah-buahan uh, dan juga uh, makanan-makanan uh, tradisional seperti uh, penyaram uh, di sini terkenal dengan penyaram uh, kuih cincin dia ada jual kuih-kuih tradisional dan juga belacan uh, belacan papar uh, ini merupakan aset uh, di mana seluruh Ah, negeri Sabah ni memang akan cari belacan papar boleh anda dapatkan di pasar tamu uh, pasar tani yang berlaku pada hari Kamis. depan dia beri tawang. Oh. Sama penjualnya sekali bang kambing. Eh, boleh bang. Amen. Я не могу. Okay guys, saya sudah selesai melawat tamu pasar tani iaitu tamu pasar Yum uh, tadi dan jam menunjukkan pukul uh, 30 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Uh, jadi saya dah beli anulah. Saya cuma beli uh, kuih penyaram lah. Uh, tadi saya limpas sud, uh, babu tadi tu kan. Uh, babu lela uh, penyaram boleh lah nah, ini ada saya makan tadi ini bentuk penyaram dia nah, kalau kamu nampak nih ya ini dia punya dolar nah, penyiram penyaram dia so dia jual panas-panas nah, dia jual panas-panas jadi kamu pastikan setiap hari Kamis guys nah, setiap hari Kamis di pasar tamu tani papar kamu carilah gerai nama dia gerai uh, penyaram bulela dia jual panas-panas se apa orang bilang selain daripada itu dia jual juga uh, macam-macam lah macam-macam barang dia jual di situ lah barang makanan at the end of the day um, pasar tamu uh, tani itu kan dia boleh nampak lah sangat meriah walaupun dalam keadaan uh, pandemik COVID-19 tapi keadaan sangat uh, meriah dan juga masih tertawalah uh, ah, bila semua orang pakai mask ya dan juga uh, semua orang pakai sanitizer uh, penjarakan ya ada juga yang terpaksa rapat lah sebab keadaan begitu sesak tapi uh, masih juga orang uh, kalau ikutkan uh, 60 no 78% uh, patuh SOP lah ya orang walaupun begitu sesak ada juga yang cuba untuk buat penjarakan jugalah uh, ini penting uh, untuk makluman semua lah sebab ya kan sepanjang PKP ini bisnis banyak yang tidak jalan jadi um, dengan adanya tamu ni sekurang-kurang uh, rakyat marhen yang yang apa orang panggil orang bidalan dulu-dulu cakap uh, kayak sepagi makan pagi ha, kais petang makan petang ha, bolehlah diorang meneruskan kehidupan lah dengan keadaan ha, pandemik dengan keadaan di mana kos sara hidup tinggi sekarang ini jadi dengan adanya ha, medium seperti pasar tani ini dan juga tamu ha, macam papar ni dia ada tamu mingguan setiap hari Sabtu dan Ahad Uh, ha, di peluang rakyat Marhen ini untuk mendapatkan pendapatan. Dan jangan lupa cek saya punya video mengenai uh, kesan pandemik akib, api, anu apa, akibat daripada uh, COVID-19. Kamu cek saya punya video uh, kesan pandemik akib, uh, terhadap para penjual lah. Para penjual uh, gerai-gerai uh, ada di dalam uh, deskripsi di bawah. Kamu boleh cek di situ ya. Ok, itu saja saya punya vlog untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace Saya mau makan dulu.